فاست لايف نكتب بالمكتوب زمان وشهرو ما نخاويش كان صحاح وعباد اللي القبور ماهيش قش ولا ندير وان شاء الله السروي تحرير وان شاء الله يصير لي في راسي وما يغيرنيش كلام الغير بورا بورا نشاط خدمة نصورو وانشات إيه. خليت لهم البياسة البريمة فيهم عفار خلي ورات وترجع لك اسم شرجي ومحطوط في الماكس وناري زيبو مواكس بابا با مش نورمال سوق تحب تدخل الدار عدلية تحبنيش نغني تخش نهرب في الاثار وانا في راسي سبيتار بيقول مانيش باش نبرة ما عادش راني في الشارع المعاملة معاكم بالخبر بابا برا قولي سافلي لا تدخ نهارت ليش نتحط وراس عيني في عينك بس مش تخرا اي النغرة وموجودة من الصغرى لعن عليك كيس على ليش الكل في البط وانا اللي شاري الكيس عشتي sweet with life Every day we hustling I hate this fucking life No trust they can who suffering Make this fight we survive Through the shit كوغان لك زو ولا توسو ساد كي راكب مليح نغزر القدام نحب نمشي في طريق صحيح نحب نتبدل يزيد يطوى الرنفور حاب نشوف انسان جديد وننسى شوية الارض مش من اليوم غرامي بالموزيكا حاجة تعكش نخدم نخدم ما نخافش نشوف في حاجة ما نعرفش تريبات ممكن واحد في حكايات Bitches I try, not did it. I did bitch. Thank you. نايف نكتب بالمقلوب زاد ما مش هروب ما نخاويش كان صحاح وعباد اللي نضف القلوب ماهيش قش ولا ندير وان شاء الله الزروي تحرير وان شاء الله يصير لي في راسي وما يغيظنيش كلام الغير بورا بورا نشاط خدمة نصورو ونشات خليت لهم البياسة البري ما فيهم عفات بيع الرسورات وترجع لك السم شرجي ومحطوط في الماك